Hey. I was showing people the secret weapon. I know you told me not to, but the secret weapon needs to come out. Look, we lost again. Can I please? Might have to bring it out. Bring it out? Yeah, bring it out. Hey, let me a glimpse. Hey, right here. See this? Whoa, oh. whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Maybe, maybe next time. Keep your eye out. The secret weapon is coming. Same time this time. Okay. Fuck off, you fucking nerd! Hey, block's done. We were done in Hiroshima. Finished with eight points, yeah, but that right there, that was a party. That was a party. Yeah, run around, act like an idiot. That was a party. They got us on. Come on. Yeah. Take cozy. Come on, guys. Come on, let's go. Come on. Yeah. That was a party time. Hey, hey, hey. That was a party time. Take it easy. Relax. Yeah, we won. Yeah. Take it easy. Oh, shit scared. Let the legend speak. Oh, shit scared. Let the legend speak. Yeah. えー、本体いいねこれこういう明るさがやっぱ新日本本体の持ち味から やっぱ本体の日本人はね年寄りか若手かに分かれてきちゃってね一番油乗り切ってる連中はみんな他のユニット行っちゃうけどもやっぱジュースがいるだけでねやっぱりこの若いジュースが本体にいるだけでやっぱりなんかチームとしての明るさ若さエネルギッシュなものが充満してるっていうか、ええ、彼の明るさは本当に今の新日本プロレス本体って貴重ですよサミーのその落ち着きのなさとかねそういうのも全て含めて。 そうすれば僕らにもね、いいパワーもらえるかなと。Ooh, we were just missing one guy, Nakaneshi-san. We would have had all four of the senpais out there, all four of my heavyweight senpais. What a party. Thank you very much. Thank you very much. Sammy, thank you to the Stag League. Thank you, thank you. Yeah! Yeah! 出した。出した。いやいやいや、今日もね、あの、バレット相手に、まあ、あのタッグリーグは昨日で終わりましたけども、うん、まあ、目いっぱい、今日は今までの お客さんにね満足してもらえるように戦いましたけどあの最後にね、まだあのサミーのキスが来たからね、うん、あいつもキスしてくれって言うから俺も思わず勢いでノリでキスしたけどまあまあうん、今日は苦じゃないからよかったけど、まあ、そんなことはどうでもいいですあのあともう1試合最後の博多のあの大会がありますんでしっかりとあの体もバリバリ動いてると思ってるんで、はい、しっかりまた最後まで頑張ります。はい ありがとうございました昨日残念ながら優勝進出を逃してしまってそして迎えた今日何も変わらずにこうやって存在している天候寺がいるそれが全てだと思います優勝できなくてももしかしたら明日優勝戦進出決定戦に出るかもしれない俺たちはそういうチームだから、うん、明日の 明日じゃない明後日か福岡大会来るまで何も諦めずにまた生きてればね俺たちそうやってやってたから、うん、今年の3月 IWGP のタッグをね、うん、ゲットするチャンスも得て、うん、そういうことはあったそういうこともあるかもしれないいろんなことがある、うん、それがいいいいことか悪いことかもわからないけどとにかく一生懸命生きていることだけはずっと続けて、うん、このままタッグリーグ最後まで頑張って乗り切りたいと思いますそれが 俺たちのやってきたプロレスだと信じてますありがとうございました